тажрыйба жүргүзөлү бир жагы күзгүдөй жылмыланган ал эми экинчи жагы кара көңүр сыры менен сырдалган жалпак тегерек түрүндөгү жылуулук кабылдаткыч приборун жана металл кутуча алалы кутунун ичинде аба бар жылуулук кыймылдаткычты манометр менен туташтыралы ал приборду каптал жагына кайнак суу куюлган идишти жакындаталы биз манометрдеги суюктуктун мамычасынын жылгандыгын байкайбыз демек жылуулук кабылдаткычтагы аба жылыган жана кеңейген жылуулук кабылдаткычтагы абанын ысышы ал приборго ысытылган нерседен энергия берилгендиги менен түшүндүрүлөт энергия ысытылган суудан жылуулук кабылдаткычка жылуулук берүүчүлүктүн түрү аркылуу нурлануу менен берилген аба жылуулукту начар өткөргөндүгү үчүн жылуулук кабылдаткычтагы абанын жылышы мүмкүн эмес нурланууда дагы конвекцияда дагы идиш жана жылуулук кабылдаткыч бир деңгээлде ошол себептен ысык суусу бар идиш энергия нурлантат тажрыйба көргөзгөндөй идиштин кара бөлүгү ак бөлүгүнө караганда энергияны көбүрөөк нурлантат муну жылуулук кабылдаткыч менен туташкан монометрдеги суюктун ар кайсы деңгээли көргөзүүдө